ඔන්න මේ පරගෙනල තියෙන ඕනම PC එකක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් GTA ගේම් සීරිස් එකේ GTA Vice City ස්ටෝරි එකත් එක්කම ගේම් ප්ලේ ටිකක් ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු ඉන්ට්‍රෝකින් පස්සේ මොන වගේ කතාවක්ද මේ GTA වලට තියෙන්නේ කියලා. Where are you now? You okay, Leo? ඉතින් GTA ගත්තොත් එහෙම GTA ගේම් එකේ එඩිෂන් ගොඩක් තියෙනවා. කියන්නේ GTA Vice City කියලා කියනවා GTA 3, GTA 4, GTA 5 වගේ එක එක ගේම් ප්ලේ ගොඩක් ඔයාලා අහලා දැකලා ඇති. ඉතින් GTA 4 වලට වගේ නකම් ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් නැතුවත් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ලැග් වීමකින් තොරව. එතකොට GTA ඇත්තටම මේ ගේම් එක අයිති කාටද මොන වගේ වටපිටාවක් තුළද මේ ගේම් එක හැදුනේ කියන එක ගැන අපි කතා කරොත් එහෙම 1997 දී Grand Theft Auto කියලා තමයි මේ ගේම් එකේ පළවෙනි එක රිලීස් වෙන්නේ 97 99 සහ 2001 කියන වර්ෂවලදී මේ විදිහට Grand Theft Auto Grand Theft Auto 2 Auto 3 විදිහට GTA කියන මේ ගේම් එක රිලීස් වෙනවා කොටස් තුනක් විදිහට එතකොට මේකේ ඩිවෙලොපර් විදිහට ඒ කාලේ ඒ කියන්නේ පළවෙනි ගේම් තුනේදී DMA design කියන ඩිවෙලොපර් තමයි ඉතින් අපිට PS1 PS2 Xbox Uh, MS DOS Windows uh, uh, වගේ මේ හැම දෙයකම ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් GTA 3 වලට එනකොට 2001 වසරේ GTA 3 රිලීස් වෙන්නේ. එතකොට ඒක අපිට iOS සහ Android වල ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් එතකොට පළවෙනි ගේම් දෙකම මේ Grand Theft Auto සහ Grand Theft Auto 2 කියන දෙකම 2D කියන ගේම් වලට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඉතින් එතනින් පස්සේ නේවා 3D HD සහ 2D HD යටති තමයි කාණ්ඩ වෙන්නේ. එතකොට GTA වලට එඩිෂන් ගොඩක් ආවා කියලා මම කලින් කිව්වා. එතකොට මේ GTA 1 වලින් පටන් ගන්න එක තමයි එඩිෂන් එකතු කර කර එකතු කර කර අර කාලෙන් කාලට ජෙනරේෂන් එකත් එක්ක අප්ඩේට් වී අප්ඩේට් වී ගේම් එක ඉස්සරහට අප්ඩේට් වෙන. එතකොට මේකේ අන්තිම එක Grand Theft Auto the trilogy the definitive edition කියලා ඩෙෆ් ඩෙෆිටි ඕ ඩෙෆිනේටව් ඩෙෆිනේටව්ද ඕ ඩෙෆිනේටව් එඩිෂන් කියල එකක් දෙදහස් විසි එකේදි රිලිස් වෙන එතකොට ඩMA uh, ඩිසයින් සහ Rockstar Canada Rockstar North Rockstar Leeds Rockstar North Grove Street Games ඔන්න ඔය වගේ ඩිවලෝපලා uh, කිහිප දෙනෙක් විසින් මේ ගේම් එක uh, මේ වනකොට අප්ග්‍රේඩ් කරන ගමන් ඉස්සරහට ජෙනරේට් කරගෙන ජෙනරේට් කරන ඇවිල්ලා තියෙනවා එතකොට අපිට මේ මම මේ ගේම් ප්ලේකේදී ගේන්නේ GTA Vice City කියන ගේම් එක මේක රිලීස් වෙන්නේ 2002 වසරේදී. ඉතින් මම ජෙනරේට් වේ ජෙනරේට් වේ කියර ඕවර් ජෙනරේෂන් පරම්පරාගත වෙමින් ඒක අර ඉස්සරහට අප්ඩේට් වෙවි තමයි මේ ගේම් එක අපේ අතට එන්නේ මේ විදියට. ඉතින් මම කලින් කිව්වා මේ Grand Theft Auto ඉඳලා Grand Theft Auto 4 කියන තැනට එනකන් ගොඩක් දුරට ග්‍රවික් කාඩ්ඩයක් නැතුව ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ඉතිං මේක එඩිෂන් ටික ගත්තොත්හෙම මේ ජීටලගේ මේ රොක්ස්ටා සහ ඩMA ඩිසයින් කෙන ඩෝ ඩිවලොපලට අමතරව ඔයාල දැකල ඇති YouTube එකම මේකට එක එක අප්ඩේට් දීලා තියෙනවා ග්‍රෆික් එක වැඩි කරලා එතකොට සමහරලාට මේ GT එකේ නෝමල් ගේම් එකේ කරන්න දෙන්නේ නැති දේවල් අලුතෙන් එකතු කරලා අන්න ඒ විදිහට ගේම් එක ඩිවලොප් කරපු එඩිෂන් එහෙමත් ඔයාලට Google එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මේකේ රීමාස්ටර්ඩ් ඒවා රීමේක් කරපු ගේම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ගේම් එකේ එහෙම නැතුව අපිට ඇත්තම ගේම් ප්ලේ ටික ගත්තොත් එහෙම 1997 ඉඳලා 2021 දක්වා GTA ලගේ ඔරිජිනල් එඩිෂන් රිලීස් කරලා තියෙනවා එක එක අවුරුදුවලදී 97 99 2001 ඊට පස්සේ ආය 2002 4 8 13 සහ ආය 2021 කියන මේ අවුරුදුවලදී එඩිෂන් ටික රිලීස් කරලා තියෙනවා ඉතින් අපි මේක ගත්තොත් එහෙම කැපී පෙනෙන සහ හැරෙන තැන මේ ගේම් එක අලුත් පාරකට වැටෙන තැන ගත්තොත් එහෙම 2002 වසර හඳුනලා දෙන්න පුළුවන් Grand Theft Auto Vice City කියන ගේම් එක තමයි මේ GTA ලගේ ගේම් එක අලුත්ම පාරකට හැරිලා අලුත් විදියකට ගමන් කරන තැන විදියට අපිට හඳුනලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙලාවේ Play Store එකේ search කරොත් එහෙම GTA Vice City කියලා Android Play Store එකේ සහ iOS Apple Play, Apple Store වල මේ ගේම් එක ඔයාට බයි කරන්න පුළුවන් මම හිතන විදිහට රුපියල් 800 ගාණක් වගේ වෙනවා ලංකාවේ මේක Play Store වලින් බයි කරනවා නම් ඉතින් ඔයාලා ඒ වගේම දකින්න ඇති දැන් මේ ගේම් ප්ලේ එකේ මේ මේ වෙලාවේ මේ ප්ලේ වෙන කොටස් සමහර මිෂන් තියෙනවා ටාගට් තියෙනවා ඔයාලට ගේම් එකේ ප්ලේ කරලා එක එක රිවෝඩ්ස් ගන්න නිකන් කියන්නේ මොකක් හරි මිෂන් එකක් තියා ඒක කරාට පස්සේ අපිට යම් කිසි දෙයක් හම් වෙනා වගේ එක එක දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් IGI type එකේ ගේම් ඒ කියන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් 2012 සහ 2000 18 කියන කාලය අතරේදී ගොඩක් දුරට ලංකාවේ PC පාවිච්චි කරන එක වැඩි වෙනවා. ඒ අතර වාරයේදී ගොඩක් වෙලාවට ගේම් ප්ලේ කරන්න, ඒ කියන්නේ අලුත්ම පැතිකඩක් හදාගන්නවා කට්ටිය කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදිහට ගේම් ප්ලේ කරනවා සමහරු තමන්ගේ ආදායම් මාර්ගය විදිහට YouTube live stream වගේ දේවල් කරනවා. එතකොට මේ දේවල් පටන් ගන්නවා 2012 සහ 2020 කියන මේ අතරදී තමයි ගොඩක් දුරට මේක වැඩි වෙන්නේ. එතකොට ඒ කාලෙදි වගේ ඒ කියන්නේ මේකේ මුල්ම PC වල මුල්ම පාවිච්චි පටන් ගන්න කට්ටිය ඉන්නවනේ අන්න ඒ අය මේක අනිවාර්යයෙන්ම ප්ලේ කරලා තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ වගේම ප්ලේ කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔන්න පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා GTA Vice City ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ලින්ක් එකක්. ඉතින් ඒකෙන් ගිහලා මේ ගේම් එක පහසුවෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ප්ලේ කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඕපන් වර්ල්ඩ් ගේම් එකක් විදිහට මේක හඳුන්වලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා ප්ලේ කරලා තියානම් මාෆියා කියන ගේම් එක ඒ මේ වගේම තමයි අන්ඩර්වර්ල්ඩ් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා යන ගේම් එකක්. ඉතින් මේකත් සම්පූර්ණයෙන්ම අන්ඩර්වර්ල්ඩ් එකත් එක්කම සම්බන්ධ වෙලා යන ගේම් එකක් විදියට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ ස්ටෝරි එකක් ගත්තොත් එහෙම පැහැදිලිව ස්ටෝරි එකක් නැහැ. නමුත් මිෂන් 27ක වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒක මේ ගේම් එකේ තියෙන සරල ස්ටෝරි එකට අයිති වෙන මිෂන් විදියට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගේම් ප්ලේ එක පැත්තෙන් ගත්තොත් ස්ටෝරි එකක් ගැන කිව්වොත් එහෙම ලොකු ස්ටෝරි එකක් කියන්න නැහැ මේක ඇත්තටම ස්ටෝරි ගේම් එකක් විදිහට මෙතන ගත්තොත් එහෙම අපිට Google එකේ ඉඳන් කියන්නේ uh, this gives a total of uh, 27 minimum missions required to uh, complete the GTA Vice City story mode කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට අපිට මිෂන් විසි හතක වගේ ප්‍රමාණයක් තුළ තමයි මේක මේ තියෙන සරල ස්ටෝරිය එක ඉවර වෙන්නේ. එතකොට මේ ග්‍රෑන්ඩ් තිෆ්ට් ඔටෝ වයිස් සිටි කියන එක third person විදිහට තමයි යන්නේ ඉතිං ක්‍රීඩාව තුන්වන පුද්ගල දෘෂ්ටිකෝණයකින් ක්‍රීඩා කරන අතරෙහි ලෝකය පයින්න වානයකින් ගමන් කර ඔන්නහම තම ට්‍රන්ස්ලේට් කරොත්තේ මෙන්නේ ට්‍රන්ස්ලට් කරලා ඇන්නිපා ස්ටෝරියක බලනවනම් කෙලින්ම ඉංග්‍රීසිලිම බලන එක තමයි හොඳ නැත්තං හොලුවත් එක්ක විකාරලා යනවා ඉතින් මෙතන ප්‍රබන්ධය විදිහට අපි ගත්තොත්තේ එදදාස් නමසි අසූ හය වර්ෂය වයිසිටි තමයි වයිසිටි කියලත්තරම දිය සිටියක් ඉතින් මේක තමයි පාදක කරගන තියෙන්නේ වයිසිටි වෙයි ගේම් එකට එතකොට මේක ගත්තොත් එහෙම හිරෙන් නිදහස් වෙලා සැඟවිලා ඒ කියන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය ගණදනයකට අහු වෙලා හිරෙන් නිදහස් වෙලා හැංගිලා ඉන්න මේ ටොමි වර්සෙට් කියන මැරයා වලයට පත්වීමෙන් පසුව වයිස් සිටී තුල මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ කියන එක තමයි මේ ගේම් එකේදී අපිට පෙන්වලා දෙන්නේ. එතකොට මේ දේදි මේ දේවල් වලට වග කිය යුත්තන්ව එයා හොයනවා. ඒ කියන්නේ අපි ටොමි නේද අපේ ඉන්න ක්‍රීඩකයා. ඒ කියන්නේ අපේ ඉන්න අපි කන්ට්‍රෝල් කරන්න හම්බෙන්නේ කරා. මෙන්න මෙයා තමයි වග කිය යුත්තන්ව සොයන්නේ මේ දේවල් වලට වග කිය යුත්තන් සොයන ගමන් නගරේ තියෙන අනිත් පාතාල සංවිධානවල බලය අල්ල ගන්න ගමන් මේ නගරය පුරා ලොකු අපරාධ අධිරාජ්‍යයක් ගොඩනගෙන එක තමයි වයිස් සිටි වල අපේ ස්ටෝරි එක විදිහට පෙන්නලා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක ක්‍රීඩාව මේ ගේම් එකේ තියෙන කුමන්ත්‍රණය පදනම් වෙලා තියෙන්නේ කියව්බානුවන් හයිටියන් සහ බයිකර් කල්ලි 1980 දී ක්‍රැක් වසංගතය මියාමි හෝ මාෆියාසෝ නෑ මාෆි යෝසෝ කියන මද්‍රව්‍ය අධිපතීන් මෙන්න මේ වගේ සිදුවීම් මිනිස්සු මෙන්න මේ වගේ සිද්ධි දාමයක් මත තමයි මේකේ මේ කතාව පාදක වෙන්නේ. ඉතින් ඒක මම හිතනවා පැහැදිලි මැදියද කියලා ඇත්තටම මේක 1986 දී අර මම කිව්ව වයිස් සිටි එකේ අපරාධ සහ මද්ද්‍රව්‍ය පාතාලය මෙන්න මේ සිදුවීම් සහ දේවල් මත තමයි මේ ගේම් එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඇත්තටම අර ලොකු ස්ටෝරි එකක් නැහැ. අපි අර සාමාන්‍ය normal game එක play කරන කෙනෙක් play කරලා තියෙන mission ටික තියාගෙන යන්නේ ටික තමයි අපි මේකේ හිස්ටෝරි එකක් විදිහට ප්ලේ කරන්නේ ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මේක අන්ඩර්වර්ල්ඩ් එකට ඩිරෙක්ට් යන ගේම් එකක් විදිහට හඳුන්වලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අර ගේම් එක ප්ලේ කරනකොට අපි ගොඩක් දෙනෙක් ආස දේවල් තමයි ඇක්ෂන් ගොඩක්. ඒ කියන්නේ වාහන වලට නගින්න පුළුවන්, වාහන කැමතියක් අරගෙන යන්න පුළුවන්, ඕනම ගොඩනැගිල්ලක් ඇතුළට යන්න පුළුවන්, හෙලිකොප්ටර් එකක් වගේ, යුද ටැංකියක් මේ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, වෙපන් ගන්න පුළුවන්, මනුස්සයන්ට ගහන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට සාමාන්‍යයෙන් ගේම් එක ප්ලේ කරනකොට කැමති නිසා තමයි PC පාවිච්චි කරන පරම් පරම්පරාවල පළවෙනි ගේම් වලට ගොඩක්ම මේ ගේම් එක සමීප වෙන්නේ. ඉතින් IGI1 සහ IGI2, GTA3, GTA Vice City, GTA4 මෙන්න මේ වගේ ගේම් ටිකක් PC පාවිච්චි කරන්න ගත්ත ජෙනරේෂන් එකේ පළවෙනි ගේම් ප්ලේ පළවෙනි ගේම් ලයිස්තුවට අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම කිව්වා එඩිෂන් ගොඩක් තියෙනවා කියලා ඉතින් මට මතක නැහැ channel එක ලාරා ලාරා වයිස් වෙන්න ඕනේ channel එක මේ විදිහට channel කිහිපයක් තියා මම දැක්ක YouTube එකේ ඒ channel වල තියා මේකේ එඩිෂන් ඉතින් ඒකේ සමහර ඒවා 18+ එඩිෂන් තියෙන්නේ සමහර ඒවා තියා normal එඩිෂන් ඉතින් ඔයාලට එතනින් ගිහිල්ලා ඉවරලා ඒ වගේ තියෙනවා රීපැක්ස් ඔයාලට ඒවා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔපේ ඔයාගේ තියෙන ඔරිජිනල් ගේම් ෆෝල්ඩ එකේ තියෙන ෆයිල් ටික මේ ෆයිල් වලට මූව් කරලා ඔයාට ඒ වගේ එඩිෂන් ඔයාට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර ඒවා තියෙනවා ක්ලබ් එක බයි කරන්න පුළුවන් සහ ක්ලබ් එකේ කරන්න පුළුවන් දේවල්. එතකොට ඔයාගේ මේ ටවුන් එකේ තියෙන බලය බලතර ඒ දේවල් වැඩි කරගන්න එක ඒ වගේම තමයි අන්ලිමිටඩ් හෙල්ත් අන්ලිමිටඩ් ඇමු ඒ වගේම තමයි ඔයා දැන් මේ යන වාහනේ ඔයාට දැන් මෙතන මේ නෝමල් ඔරිජිනල් ගේම් එකේ තියෙන්නේ ওই විදිහට මැප් එකක් පෙන්නනවා දකුණු පැත්තේ නෑ වම් පැත්තේ යට එතකොට අනිත් දකුණු පැත්තේ උඩ ඔයාගේ හෙල්ත් එක ඩොලර්ස් ගන්න සහ වෙලාව වෙලාව කියන්නේ මම හිතන විදිහට මේක ගේම් එක ප්ලේ කරගෙන යන වෙලාව වෙන්න ඕන වැටෙන්නේ ඉතින් ඒ වගේ ටිකක් තමයි ඔරිජිනල් එකේ බලාගන්න ලැබෙන්නේ ඉතින් ඔයාට මේකට මොඩ් ෆයිල් ටික එකතු කරාට පස්සේ මේ වාහනේ ස්පීඩ් එක වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සමහර එඩිෂන් තියෙනවා මේ වාහනවල සයිලන්ස් එකට ගින්දර එකතු කර ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ වහලා තියෙන පාලම් කිහිපයක් තියෙනවා. මේ පාලම් වල ගේට්ටුව කඩන වාහනේ කඩන කෙලින් මේ පාලම දිගේ යන්න පුළුවන්. එතකොට සමහර රේපැක් වල තියෙනවා එඩිට් කරලා ඔයාට තියෙන්නේ ෆයිල් එක දැම්මට පස්සේ ඕනම වාහනයක් අපේ SCAWAYSCVs කියන චිට් එකෙන් තොරව ඔයාට ඕනම වාහනයක් වතුරට දාලා වතුර යන්න පුළුවන්. එතකොට වාහන වලට ගන්න එන මේ වගේ එක එක එඩිෂන් ඔයාට Google එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මට මතක විදිහට ලාරා සිටී වෙන්න ඕන ඒ YouTube channel එකේ නම. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් ඒක චෙක් කරගෙන මම ගේම් ප්ලේ එක මේක ස්ටෝරි ස්ටෝරි කියන්නේ මේ ගේම් ප්ලේ එක විස්තර කරන ගමන් කියන්නම්. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ එතකොට ගත්තොත් එහෙම ගේමින් පැත්තෙන් ගත්තොත් ගේමින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම මේක ස්ට්‍රීම් කරන අය ඉන්නවා ගේම් ප්ලේ ගේන අය ඉන්නවා මේක එඩිෂන් ගේන අය ඉන්නවා. එහෙම ගත්තොත් එහෙම සමස්ත ගේම් කියන වටපිටාව තුළ 94%ක්ම ලයික් කරපු වීඩියෝ ගේම් එකක් විදිහට මේක Google එකෙන් අපිට පෙන්වනවා. එතකොට මේක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් platforms ටික ගත්තොත් එහෙම ප්ලේ කරන්න පුළුවන් නේ platform ගත්තොත් එහෙම PlayStation Portable, PlayStation 2, Play, PlayStation 3 එක දිගට කියද්දි බලලා ඉතින් Sony SP නෑ PSP එතකොට ඒ ටික ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ මූඩ් එක ගත්තොත් එමෙ ඇත්තට මේක මල්ටිප්ලේයර් වීඩියෝ ගේම් එකක් මේක ඔයාලට යාළුවොත් එක්කත් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කනෙක්ට් කරගෙන. එතකොට ආයෙ ගත්තොත් එහෙම මේකට ඇත්තටම GTA Vice City වලට නම් graphic card එකක් ඕනෙම නෑ ඕනම PC එකක play කරගන්න පුළුවන් Pentium 34 වුණත් ඔයාගේ processor එක ප්‍රශ්නයක් නෑ play කරගන්න පුළුවන් කිසිම lag වීමකින් තොරව හැබැයි ඉතින් සමා stream කරන්න නම් පොඩ්ඩක් එහෙම හේ වෙනවා මොකද වාගේ <coughs> තියෙන කනෙක්ෂන් අනම් මනම් එක්ක ගන්නකොට ස්ට්‍රීම් කරන්න නම් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් හොඳ PC එකක ස්ට්‍රීම් කරන්න උනත් පුළුවන් GTA කියන ගේම් එක මම normally ස්ට්‍රීම් කරනවා සමහරලාට අර සිග්නල් එක පොඩි ලැග් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේකේ මැප් uh, එක පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම මැප් එක දෙකක් තියෙනවා කොටස් දෙකක් ඒ කියන්නේ දිස්ත්‍රික්ක uh, ගත්තත් හරි දූපත් ඉදිරිය ගත්තත් හරි කොටස් දෙකක් තියෙනවා uh, මේ දෙකේ ඕනම තැනකට අපිට යන්න පුළුවන් සහ මේ විදිහට හෙලිකොප්ටර් එකක් ගන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා සහ අපිට PAN DR වගේම චීට් කෝඩ් තියෙනවා චීට් කෝඩ් වැඩ කරනවා මේ ගේම් එකේ ඉතින් චීට් පාවිච්චි කරලා අපිට එක එක වාහන සහ ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන් එක එක අලුත් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ ගේම් එකේ වටපිටාව හැදිලා තියෙන්නේ එතකොට මේක ඩිවලෝපර්ස්ට අයිතියට මම කිව්වා Rockstar North සහ Rockstar Leads සහ DMA කියලා ගේම් ඩිසයින් කරන තව ඩිවලොපර් කෙනෙක් මේ කට්ටිය තමයි එකතු වෙලා මේ ගේම් එක ඩිවලොප් කරගෙන. ඉතින් අන්තිමට 2021 දී Grove Street Games කියන ඩිවලොපර් එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ ගේම් එකේ ඩිසයින් ඉන්නවලු. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වෙද්දි ගොඩක් දුරට මේකේ සේවර් තියෙනවා. කියන ඔන්ලයින් වෙනම සේවර් තියෙනවා ඒවට ජොයින් වෙලා ප්ලේ කරන්න පුළුවන් GTA V කියලා ගොඩක් දෙනෙක් කියන්නේ GTA 5 කියන ගේම් එක මේක 2013 දී තමයි මම හිතනවා රිලීස් වුනේ අපි බලමු මේක පොඩ්ඩක් චෙක් කරගෙන 2000 කොයි කොයි කොයි 2009 දීද කොහොම හරි 2000 දහතුනේදී දෙදස් දහතුනේදී තමයි රිලිස් වෙන්නේ GTA V කියන ගේම් එක ඉතින් ඔයාලට GTA Grand Theft Auto කියන එකේ ඉඳලා Grand Theft V කියන එක දක්වා ඔයාලට මේ වෙද්දී ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔටෝ 4 වලට යනකම් නම් ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් නැතුවත් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ ගේම් එකේ ගේම් ප්ලේ ටික මොනෝගේ තත්ත්වයක් ගැන ඉතින් ඉතින් දිගටම රැඳින්න ඉන්න channel එකත් එක්කවා තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා notification all කරලා video like කරලා comment කරලා video එක share කරන්න ඉතින් අපි මේ story එක සහ මේ game එකේ වටපිටාව මේකේ තියෙන background එක අපි දැන් කතා කරලා ඉවරයි ඉතින් අපි game play වලින් හම්බෙමු ඉතින් මම කිව්ව channel එකෙන් ඉහට කාලයක් එන්න පුළුවන් කියලා සමහරට ඉතින් එහෙම ආවොත් එහෙම මේක without voice හරි නැත්නම් voice එකත් එක්ක හරි මම මේකේ game play ටිකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් part තියක හතලියක වගේ ප්‍රමාණයක් ඒකෙත් අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙයි ඉතින් ඔයාට 1GB හරි ග්‍රෆික් කාඩ් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් GTA Vice City experience එක ඔයා ගන්න අරගෙන නැත්නම් මේ විද්දිත් GTA Vice City Remastered එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න හොඳ ග්‍රෆික් තියෙන ගේම් තියෙන කියන්නේ ග්‍රෆික් වලට රීපැක් තියෙනවා රීමස්ටඩ් කරපු හොඳ ෆයිල් තියෙනවා ග්‍රෆික් කාඩ්ඩයක් තියෙන කෙනෙක්ට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් විදිහේ සාමාන්‍යයෙන් 4GB 8GB වගේ RAM එකක් එක්ක 1GB වීඩියෝ කාඩ්ඩයක් තියෙන කෙනෙක්ට නම් අන්න ඒ වගේ රීමාස්ටර්ඩ් කරපු ගේම් එකක් රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් අනිත් අයට නම් ඉතින් Vice City දැනට සාමාන්‍ය තියෙන Pentium 4 processor එකේ ඉඳලා ඕනම processor එකක් දක්වා ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් විදිහට GTA Vice City ගේම් එක හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කිව්වා මේකට එඩිෂන් ඇයිලා තියෙන එක එක විදිහේ ඒටන් පස් ඒවත් තියෙනවා ඉතින් ඒවනම් ගේම්පලේ ගෙන්න්න එපා YouTube එකේ ගොඩක් දුරට ගයිඩ්ලයින් වදින්න ඉඩ තියෙනවා ඒවගේම තමා ගේම් එක මොඩ් කරන ඒ ප්‍රශ්නත් එක්ක චැනල් එකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් ඉතින්වා එහෙම ට්‍රයි කරනවා නම් වෙරා වයිස් වෙරා වයිස් කියලා තියෙනවා channel එකක් ඒ channel එකකින් වගේම තව චැනල් කීපයක් තියෙනවා GTA Vice City Edition කියලා සර්ච් කරලා බලන්න YouTube එකේ. එතකොට ඔයාලේ channel ටික හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ channel වලින් ඔයාලට මේකට අවශ්‍ය කරන ෆයිල් ටික හොයාගෙන ඒවා ඔයාගේ ඔරිජිනල් ෆයිල් එකට මූව් කරලා ඔයාට ගේම් එකේ එඩිෂන් ටිකත් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඒක එඩිෂන් කියන අර රීමාස්ටර්ඩ් කරලා එක එක දේවල් අලුතෙන් ඇඩ් කරලා සහ කරන්න බැරි දේවල් කරන්න පුළුවන් විදිහට ගේම් එක හදාන ප්ලේ කරන්නත් පුළුවන්. ආ ඉතින් 18 plus එඩිෂන් try කරන කෙනෙක් නම් මම අර කිව්වේ ලාරා වයිස් නෙමෙයි ඒක වෙරා වයිස් කියන channel එක ඔයාලට හොයලා බලලා පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම SK Grobe ඊට පස්සේ ආය RM film RM film කියන එක නැහැ. ඔයාලට ආයි රෙකමෙන්ඩ් කරනවා ටීසර් ප්ලේ කියලා channel එකක් තියෙනවා Aaron Prod කියලා channel එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ channel වලින් ඔයාලට මේකේ තියෙන එක එක edition සහ අලුත් දේවල් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේකට තියෙනවා අර මම කිව්වා වගේ රීපැක්ස් වගේම රීමාස්ටර්ඩ් කරපු එක එක ෆයිල්ස් තියෙනවා. ඔයාලට ඒවා මේකට move කරලා පුළුවන්. අලුත් අලුත් දේවල් try කරලා බලන්න. ඉතින් ගේම් ප්ලේ එක අපි ඉස්සරහට continue කරගෙන යමු. හැමෝටම ජය වේවා.